si consideramos a ausencia válida, eh, ten a palabra Carmen Fruces. Bueno, boa tarde. Eh, como non hai un sirio nin siria no público, pois vamos agora xa, eh, que a hora do día sobre algún refugiado seguramente diríamos tamén que, que adiantalo, pero non pudo ser. Eh, en principio, felicitarnos a todos os grupos políticos desta corporación por ser quen de chegar a un acordo e presentar unha moción conxunta eh, que abandone un pouco pois ese afán de, de protagonismo ou de, ou de, de postureo que, que, e lanzar unha mensaxe seria eh, a todos os veciños e a todas as vecinas. Na moción que nos sentamos, falamos, debatemos, houbo, houbo mm, pues, certa controversia, pero fomos quen de, de recoller un pouco as inquedanzas de todas as forzas políticas ao respecto eh, deste drama. Somos concelleiros e somos concelleiras dunha pequena cidade do noroeste peninsular, pero ante unha emerxencia semellante eh, temos que posicionarnos e temos que ofrecer de alguna maneira a, a nosa disposición a colaborar en todo o que poidamos. Gracias. Señora Moreira, ten a palabra. O día 4 de setembro, en plena crise migratoria provocada pola cerrazón dos mandatarios da Unión Europea, Marea Pontevedra anunciaba unha moción para incorporar a Pontevedra na rede de cidades de refugios impulsado polas alcaldesas de Barcelona a da Colau, en a que se sumaron de inmediato concellos de distintas cores políticas, como a Coruña gobernada pola Marea, Lalín gobernada por Compromiso por Galicia ou Ribadeo gobernada polo Bloque. E coordinar esas estas iniciativas de cidadáns que xa comenzaban a ofrecer a súa disposición e colaborar e acoller a refugiados. Eso mesmo día, a Concelleira de Servicios Sociais facía unhas declaracións incomprensibles en contra desta medida, tachando de postureo, e negando competencias municipais neses asuntos. Mais aló desas competencias, sempre interpretables, as declaracións son desafortunadas e amosan pouca sensibilidade de que lle corresponde velar polos máis débiles. Posteriormente, o goberno municipal, nun acto de confusión, pretendeu convencernos que as partidas anuais ao Fondo Galego de Cooperación ou as nunca coñecidas axudas a rede axuda eran compromisos claros do Concello, confundindo solidaridade regular con axudas de emerxencia como é o caso. En todo caso, valoramos positivamente que ao final se poida facer unha moción consulta de todos os grupos, aínda que para iso tiveramos que esperar 14 días. O BNG registrou a súa moción o 18 de setembro saudamos a, unin, unanimidade, unanimidade e anunciamos o noso voto a favor e todo o noso compromiso. Si se pode. Moitas gracias.